अरे भाई हैकर है ओ भाई ओ भाई ओ भाई आइला आइला ये क्या है भाई ये क्या है यार तीन नंबर हैकर है भाई कहाँ लेके चला गया था हमको ये देखो भाई अरे भाई मुझे ले चल लो भाई तीन नंबर है करे तीन नंबर ये है भाई देखो ना कहाँ गलो पानी में मैं नहीं हूँ दो नंबर है दो नंबर है करे भाई दो नंबर है हैकर है तो था ऐसा कभी नहीं हुआ Form up on me. 600 metre दूर चलो गाड़ी को उड़ा के ला लो गाड़ी को उड़ा के ला लो उड़ा के ला लो गाड़ी को उड़ा दो इतना दूर क्या कर रही है जा रहे हो तुम लोग यारों के साथ गांधी के साथ चल गए अरे दो नंबर भाई ने मेरे को हैकर बना दिए थे यार इतना दूर फेंके मुझे आप आप हमको बेवकूफ बना रहे हो हाँ ये देखो कितना फास्ट चला रही है ये देखो गाड़ी कितना फास्ट चला इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ मैं तो चला ही नहीं रही हूँ आप चला रहे हो तो बैठो यार फिर से उड़ाना है क्या फिर अरे पबजी अरे हेलो हेलो पबजी खेलते हैं हवा में नहीं अरे भाई है हैकर आ रहा भाई वाह भाई वाह देखे दो नंबर दो नंबर देखे वो सॉरी चार नंबर देखे आपने हम्म, बिल्कुल बिल्कुल है करे ना वो देखो चार नंबर कहाँ गया देखो चलो चार नंबर को भी उड़ाओ आप भाई मैं जमीन पे खेलता हूँ हवा में नहीं एक उड़ा दो लेब्रो में पबजी खेलता हूँ यार लेफ्ट में एक बात वॉच आउट से चलो ना अरे भाई इतनी बिहाना का है कौन करता है यार मैं करता हूँ तो किल तो करने दो हीरो किल करते हैं watch out wait wait wait अरे भाई दोनों मर के चला देते गाड़ी mark the location cover cover ले पहले first of all watch out एक बंदा है यार वो, वो भी कैंपर होगा तो क्या होगा चलो ना हम्म, चलो लोकेशन मार्क करना उसका हेलो चलो लोकेशन हाँ चल चल चल चल चल चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल अकेले फायरिंग वाह क्या यार वो रहा घर के पीछे आ गया मैंने बोला एक ही बंदा है बहुत डैमेज राइस में बंदा है ब्रो दो बंदे हैं एक तरफ से पहाड़ पे है वेरी गुड अबे यार इसने गलत इंफॉर्मेशन दिया कहा कि एक बंदा है बोट था यार वो एक अरे दो नंबर है तो। अच्छा अच्छा दो नंबर के दो नंबर कितने की लगी जमीन तुम मेरे छोटा मोबाइल लगाओ दो नंबर हेलो दो नंबर बोलो निकलो में गाड़ी चलाओ ना में गाड़ी चलाओ अब अब कैसे चलेगा अब चलेगा चलेगा नहीं बाद में चलेगा चलो बैठो क्यों नहीं चलेगा कॉल oh. में देखो दोनों जुड़ गया हेलो दो नंबर दो नंबर का लास्ट हां केकरा के चलो उड़ा उड़ा उड़ा नहीं रेस्पेक्ट कर रहा तो। फिर स्पीड से चला लो एक काम करो आ जा स्पीड से चला चलो अगले मैच में ड्रॉप कर दो मार देंगे सबको तो। सब दो नंबर है साथ तो डरने की क्या बात तो इतनी बड़ी गई तारीफ ऐसा करो ना कि सामने वाला कंफ्यूज है कि तारीफ है कि ये खामियां है कौन सा कौन सा हैक लगाया है आपने अब है सब बब नहीं तब है तब अरे अरे इसमें पता है <laughs> ये पता है तुम्हारा आईडी को देख सकता है तुम्हारा आईडी कितने आरपी वगैरह सब चीज यहाँ तक कि तुम्हारा आईडी को भी हैक कर सकता है ये हाँ अभी तुम मेरे साथ खेल रही है ना तुम्हारा आईडी हैक कर तुम्हारा आईडी का इसके इसके बाद पूरा डिटेल्स चला जाएगा थोड़ी देर में जैसे गेम खत्म होगा ना तुम्हारे आईडी का जितने हैं डिटेल्स सब चला जाएगा इसके पास ऑटोमेटिक oh, इसका यही खासियत है ना अरे पैड हैक है पैसे पैसा लगता है इस हैक में इसलिए आरपी वगैरह इसमें आरपी खरीद सकता है फ्री में हर चीज़ अरे मुझे दे दो यार थोड़ा बहुत तो इसके लिए पैसा लगता है ना तो अरे तो पैसा लगता है ना फ्री का थोड़ी इसने लिया हाँ वही तो वहाँ पर आईडी डालना पड़ता है नंबर डालना पड़ता है किसके जरिए आप आए हैं वो सब डालना पड़ता है सब मिलता Marked a location. चार बंदे हैं बिल्कुल चार बैठो बैठो Dragon and कोई चार हुआ स्क्वाड है हाँ? बात है कि वहाँ वहाँ पर होगा ही ये क्या नाम है इसका अपार्टमेंट में अपार्टमेंट में अगर साथ में आएगा तो मार देगा तो अरे कोई ने पहाड़ पे जाना पहाड़ पे मेरे पास है पहाड़ पे है वो तो? पहाड़ पे लेके कवर लेना पत्थर से पहाड़ तो देखो ना यहाँ पे एक Marked a location. तीन नंबर जंप करो ये देखो हवाई जंप देखना है हवाई जंप ये देखो देखो हवाई जंप ये देखो भाई क्या ही जंप क्या ही जंप किया बैठो अरे यार थोड़े से बचे यार मुझे मार ले लो तो यार ये लो मारो ठीक है इस, इस, इसको एनिमी को मार कर देना इसको बोल देना जाके मार दिया हाँ इसका है इसका है हाँ कोई ना अरे तीन नंबर प्रो बंदा यार इस पूरा स्क्वाड को अकेले खत्म कर देगा तो सर्च कर दो ना फिर नहीं हो पाएगा यार ट्राई करने में क्या करने अच्छा। की कोशिश करो अरे एक को तो नॉक करोगे ना वही बहुत है हाँ मिला यहाँ से जाओ यहाँ से Watch out. गाड़ी से आ रहे बोलो. लोग ड्रॉप पे आए बोलो. लोग ड्रॉप पे आए वो लोग ड्रॉप ड्रॉप के पास फायरिंग करना बस ले ले जा ले जा हाँ बड़ा बंदा पेड़ पेड़ पेड़ के पास जाने का भाग गया लेट जा लेट जा लेट लेट लेट ब्रो तीन नंबर लेट जा नहीं तो स्प्रे देगा लेट जा लेट जा अरे पूरा स्क्वाड है यार फिर मैं तो गया फंस गया मैं नेटवर्क खत्म तू फंस गया नेटवर्क खत्म नेटवर्क खत्म यार स्मोक मारो स्मोक स्मोक करना अरे तू हवा में यार वहां से तू ले जा ले इसको लूट ले कब मारो अरे गाड़ी गाड़ी गाड़ी आ रहा है जगह जगह चेंज जगह चेंज भाग भाग भाग मिल्खा भाग भाग मिल्खा स्पीड भाग भाग मिल्खा उड़ा लो गाड़ी उड़ा लो हवा में भाग मिल्खा देखो माले आगे भाग गया गया भाग में तो गया